Hola, tía y tío. <laughs> ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me imagino que bien. Hoy les voy a mandar una coreografía para cuando estén aburridos. Ok, ahora entonces... Stay.